ho oikos protes thuras propuleion estin he thura huposuron ekei kai hupersuron kai amphoterosi parastadas ek dexias strophinges eisin ef hon he thura crematai ex aristeras to cleithron estin e mochlos en oikoe aule estin en he to edaphos ek lithon sun stulois estelomenon en hois to peristulion perikion kai basis esti dia klimakon kai koklidion eista huperoia eisodos estin anabainomen exothen fainontai thurides hualinei kai kinklides probolai, geisomata, cae anterides, sterigmata, prosto sterisdes thai tus toichus. En toi annotatoe tegos esti, tois keramois e scidaxi estegasmenon. Haitines tais docisi, hos eceino, tais docois epicentai toi stegei proskeitai ho ranteer topos aneu stegus to mesaulion hupaithron onomas detai ento stegei prostegia kai coronides eisin